现在的人活在了高科技以及网络的世界，不少人除了上班以外，一整天看着电脑。此外，下班之后还盯着手机，滑呀滑呀滑。那我们来看，要如何保护我们的眼睛呢？网络数据告诉你十大保护眼睛的食物。第十名，海带。海带除了含有碘以外，还含有甘露醇。 晒干的海带表面有一层厚厚的白霜，它就是海带中的甘露醇。甘露醇有利尿作用，可以减轻眼睛的压力，用来治疗急性的青光眼有良好的功效。第九名青椒，青椒含有大量的维他命、糖类、磷、钙、纤维质和铁等营养素，是蔬菜类中的维他命含量最高的。第八名樱桃。 新鲜的樱桃中维生素 A 含量非常高，可以补充视网膜上的维生素 A 和相关营养素，避免导致眼痛、视力下降。第七名，猕猴桃，眼睛的晶状体中有高含量的维生素 C，它作为抗氧化剂，对眼睛起到保护作用，减少白内障的发生几率。第六名，西红柿。 西红柿的高维生素 A 含量可以帮助预防黄斑变性和严重的眼病。番茄红素能降低眼睛黄斑的退化，减少色斑沉淀。第五名，枣。枣的营养十分丰富，含有对人体有益的十四种氨基酸，维他命含量高出于苹果与香蕉十几倍，有活维他命的美称。 第四名，杏，杏中含有维生素 A，A 可以免除自由基对眼睛造成的伤害，延缓眼睛衰老。此外，杏中还含有一些能提高视力的胡萝卜素，对视力非常有帮助。第三名，胡萝卜，胡萝卜以维生素 A 的含量最多，其作用和鱼肝、鱼油相似。另外，胡萝卜还含着非常多的胡萝卜素。 可以维护眼睛处的最佳状态。第二名，紫薯。紫薯中蕴藏着大量的紫色成分，就是有利于视网膜的花青素，它可以驱除眼睛疲劳，让你拥有魅力的双眸。菜，菠菜富含钾、钙和镁元素，能帮助眼部肌肉增加弹性，不容易发生近视。此外， 维生素 B2 和维生素 A 充足的时候，眼睛便不容易布满血丝，预防干眼症。除了这些食物的帮助以外，还是希望各位朋友控制好你的用眼时间哦。喜欢我的频道，欢迎订阅分享。还想知道哪些排名，请留言给我。